jengkol crispy telur asin. Belum pernah ada yang bikin. Yang gak suka jengkol pasti jadi suka. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Telur asinnya berasa banget. Tepung jengkolnya crispy. Jengkolnya empuk dan gurih. Pasti ketagihan. Nantikan video-video Happy Days selanjutnya. mantap Jualannya rame banget guys. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. One, two, three, four. One, two, three. No. 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니 음, 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아 하루에 열 번내 맘이 움직여 banget guys bisa ditiru buat ide jualan hmm yummy Kali ini kita akan membuat menu ayam goreng Korea.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 Hmm, enak dan lembut banget guys. Hmm, yummy. Resep rumahan es krim kelapa. Ide usaha makanan. Bikin es krim kelapa sendiri yang enak dan lembut. Rasanya enak dan gurih santan kelapa. Bagus buat ide jualan. Bahannya sederhana, cara membuatnya cepat dan mudah. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Hmm, es lembut. Penyajiannya keren. Semua pasti suka. Selamat menikmati es krim kelapa bersama keluarga.